Nabi atur semua dengan masa, dengan tepat. Lepas tu bukti tepat tu lah. Pergi ke rumah orang tu, rumah orang ni. Alhamdulillah, Islam mula maju di Mekah. Lepas tu orang pun pakat ikut kau banyak, kau banyak, kau banyak. Walaupun bilangnya banyak tu, kalau nak kira dengan permulaan Islam tak ada ramai mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ۖ ولكن أكثرهم لا يعلمون Ayat 57 Surah Al-Qasas Dan mereka yang kafir berkata Kalau kami menyertaimu menurut pertunjuk yang engkau bawa itu Nescaya kami serta merta ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh golongan yang menentang. Mengapa mereka berkata demikian? Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman? Yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Ya, kami telah menjadikan semuanya itu tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Dengar lagu ni tak faham dah. Tapi orang ada cap-cai kuam boleh. Pek, ya gambar lalu. Sebab apa? Ambil daripada ayat yang dibaca dan terjemuh. Ya gambar katanya. Ayat ni sebenarnya ada uh, apa ni sebab boleh turun ayat saya hurai isi yang ada di dalam ayat ni dulu orang kafir Mekah pada zaman itu di tengah-tengah nabi duk tengah dakwah duk royak walaupun pada awal Islam nabi dakwah dengan secara sembunyi senyap-senyap dalam masa tiga tahun Balpah pada tu Allah Taala waktu gong ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Hendaklah mung hai Muhammad terus lah, Gapo yang diperintah kepada mung untuk dakwah royak kepada orang ramai mung kena perpoi buka yang hidup nusu walaupun kena duk belawai ataupun kena ditentangi ataupun di di apa? Di tidak disokongi oleh orang-orang kafir. Nabi pun jalan dakwah dia sedikit demi sedikit. Mula rakyat orang-orang kafir Mekah pun mula buat berseheret, "Eh, gapo ni? Ada clean way dalam Mekah." Sehingga setengah-setengah orang nampak petikam setengah-setengah Nampak duk susik, susik, susik. Jumpa situ, jumpa sini. Sebab Nabi, dia buat perjumpaan eh, dengan para sahabat. Gile-gile di antara umuh tu dengan umuh ni. Tapi, masyhur tempat yang Nabi berjumpa dengan para sahabat, iaitunya umuh Arqam bin Abi Arqam. Yang duduknya, duduk di dekat dengan bukit Sofar. Orang yang tak suka katanya rumah tu adalah tempat perjumpaan. Nabi atur taktik cara gi ke rumah tu, jumpa situ, jumpa sini pun rakum dan molek sungguh. Tak nampak selipar-selipar duduk kat luar. Ya goliknya, orang boleh bila selalu, ha, ah, ni ada tujuh orang ni. Sebab apa? Sebab selipar ada tujuh guru. Ramai orang dalam rumah ni. Mari back wall. Buat makin gapa nama ni. Ha, tu. Ha. Hit Nabi atur semua dengan masa, dengan tepat. Lepas tu bukti tepat tu lah. Pergi ke rumah Alhamdulillah. Islam mula maju di Mekah. Lepas tu orang ikut kau banyak, kau banyak, kau banyak. Walaupun bilangnya banyak tu. Kalau nak kira dengan permulaan Islam tak ada ramai mana. Tak ada ramai mana. Puluh-puluh, ratus-ratus. Gitu ya, sekadar ya. Kalau nak kiranya orang musyrikin Mekah yang begitu ramai pada waktu tu dan kedebar pula. Orang-orang hak kedebar dia apabila dia tahu katanya ada orang turut agama baru, duk turut Muhammad ni. Maka dia seksa, dia khianat dan sebagainya. Tapi apabila Islam sudah pun maju. Maju mula orang-orang khorama, khorama, khorama. Orang kafir hak pasang kedebar-kedebar dulu ketua pemimpin mereka mati adanya orang yang nak jadi pemimpin baru orang run baru mereka pun masih lagi duduk ramah bila dia tengok keadaan yang Nabi duduk dakwah duduk wayak seru nampak penrebiap winai Nabi atur manusia ni ha Tuhan ni ha Tuhan ni nampak molek eh? orang kafir bukan dia tak reti tu dia reti dia tengok Nabi hidup dengan para sahabat hidup berlainan cara. Hak ni pasal ini, hak ni pasal ini. Sebab itulah. Apabila Nabi gi seru puak-puak dia, gi royak, royak, royak, royak, royak. Dia apa pahal? Ni, dia di sini maksudnya orang-orang kafir musyrikin Mekah. Dan termasuk juga orang-orang munafik, orang Yahudi yang ada di di Madinah. Tapi ayat ni adalah ayat engkau. Orang kafir dia kata, kalau kami ni turuk Quran, hak tu hewi kepada mung, hey Muhammad. Nasyaya kami ditangkap. Nasyaya kami diusir keluar, dihamak, dihalau keluar. Maknanya kalau dia aku, puak aku turuk ajaran Islam, mundur darat lah kami. Nampak tak tak apa? Tak masuk dengan orang, eh. tak tan, tak stand up. Sebab dia faham orang-orang kafir pada waktu tu, dia gambar katanya apabila dia tinggal beralah tokong akidah perbuatan amalan hok pok-pok dia dok buat. Mari ambil ajaran Islam. Uh. Dia duk berasa katanya mundur dan tak maju benar-benar apa duk pergi ambil ajaran baru padahal hak tok nenek zaman-zaman dulu tinggal jadi witi ciwit kelum kelun siapa kau tak boleh nak tubik lah daripada syirik pekak gadik tak boleh nak tubik pas nak pergi tinggal mudah-mudah kau udama untuk nenek seperti mana ayat hak saya baca belum pada ni Abu Talib belafa yang terakhir sekali dalam hidup dia ala millati abdil muttalib aku nak mati di atas ugamu. pok aku ataupun tok nenek aku Abdul Muttalib itulah orang-orang kafe. dia kecek pensi yang dia ukan pada waktu tu saya baca sekali lagi dan mereka yang kafir berkata kalau kami menyertai mu menurut pertunjuk yang engkau bawa itu turut Quran lah. kalau kami turut Quran hak mung duduk bawa, duduk mengajar, duduk wayak. Nescaya kami dengan serta merta ditangkap dan diusir dari negeri kami. Ya. Lepas tu kalau kita kiyah dengan zamil-zamil lah ni, orang yang pasang, duduk pekak juga dengan amalai-amalai yang tak kena tu. Tak jang. Tinggal. Padahal tahu katanya, amalan sunuh, amalan nabi hak nabi duk seru nabi duk royak ulama pun pakak royak lagu ni ni cara hak paling betul lagu ni tapi ada lagi setengah-setengah orang eh hilim pada aku tak boleh tinggal lah aku duk buat dulu tok neneknya pesan kalau dia tinggal kak berasa katanya jatuh jiho ambih muoncon nama aku orang tak sebut Ha tu. Kena masuk dengan orang ni, dengan orang tu, orang ni dan sebagainya. Semua ni ayat hada ada dalam ni. Tuhan raya ni cut hak paling hak penting, hak besar sekali iaitu nafsu. Nafsu manusia. Tabiat hidup manusia ni dia duduk besarnya de besar nafsu. Tapi kalau lah dia perenyik nafsu dia tu racau habis ambil lakan ambil ken yang Allah Ta'ala raya Nabi raya para sahabat ama ulama mu'tabarin raya Alhamdulillah betul lalu dah cara hidup walaupun ada sikit sebanyak cara amal lagu tu amal lagu ni saya nak misal nak misal mudah-mudah kalau berbeza sikit sebanyak di segi amale amale. Semaya subuh baca kunuk, tak baca kunuk. Macam riang yai. Benar ni benar. Ada dalil, ada hilang. Baca bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengar baca bismillah kohon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama baca, cuma baca kohon, baca dia. Benar ni benar khilaf. Tak ada kena besar, tak ada kena duk kecek banyak. Tapi, hak paling besar sekali, tak se turut ajari kera'i. tu paling besar sekali. Tak se turut sunuh Nabi. Ini, ha, cerah tu. Tak se turut ajari Nabi ni, ya kira katanya supaya dengan totan betul-betul ni. Walaupun, dia tak ada royak dengan mulut, katanya aku tak se turut kera'i. Aku tak se turut ajari Nabi tapi supaya belaga tom lagu-lagu tu halur. ni kampeng ni dia tom belaga gitulah orang apabila hati dia nafsu dia rap maidai dengan ajaran Nabi ajaran Allah sebab tu Nabi ayat katanya la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga nafsu dia hawa nafsu dia boleh turut gapo hak aku bawa aku mengajar aku duk sebar aku duk wayan. tengok Nabi kata la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman kita tanda tanda duk terjemuh katanya tidak beriman seseorang tu tapi bubuhnya nak jadi subhat sikit tidak sempurna iman seseorang kamu Maknanya orang itu orang berimej dah. Tapi buat apa duk pergi besar kau hawa nafsu. Tak boleh terima ajaran Nabi. Ajaran Allah. Ha gitu. Itulah orang-orang kafir. Dia duk takut benar-benar. Takut ke apa tu? Takut kena hamak tu baik daripada Mekah. Takut jatuh jihad, jatuh tamneng. Jatuh cu siang. Hak besok-besok duk kedabar dulu. Ah kena duk wikau Muhammad adalah. Kena duk wikau Nabi adalah jadi besar penjai dalam Mekah. Dia takut hatu Sebab tu setengah-setengah orang -setengah dia duk pegang pasang dia Saya tak pandai agak nak sebut. Duk pegang pasang kedebel ataupun berasa katanya dia ni lama dah orang duk puji, duk sanjung, duk hormat, duk gapo. Ai. Lepas pada ni tak ada nama dah lah tu. Tak molek, bukan tak molek, maknanya orang tak tak tak hormat dah kan, naik ke dia tu naik ke dia ni dah naik ke orang lepas cuba kita perhati dah hak ni saya kecek dengan umum ni baca daripada banyak-banyak kitab yang galiknya orang tua ingat malak ni orang tua orang tua ni kalau dia dia biasa duduk itu pun lama dia tak sewi orang muda naik orang baru-baru ah jangan jangan jangan kalau dia bukan orang aku aku tak wui aku nak pegang nak kerong hak ni wui siapa aku, aku mati Lepas tu kalau dia aku nak nak santo dengan tayat, orang nak nak nak nak nak, nak naik khisi semula. Ha nanti aku nak pan sendiri, aku nak nak nak nak bina orang tu. Nak jadi support dengan aku ataupun lebih pada aku. Ya galaknya orang tua kalau dia duk besar dengan hawa nafsu, masya-Allah. Kadang-kadang ha ugamu ya buat perih main. Terutamanya orang-orang kafir. Dia takut kan bila dia hamak keluar daripada bumi Mekah oleh golongnya yang menetap mengapa mereka berkata demikian. Ani ha, jumlah ni jumlah hak orang terjemuh Syekh Abdullah Basmih dia terjemuh ni nak jadi ciam di antara perkataan itu perkataan ni Puk. mengapa mereka berkata demikian apa kecek lagu tu sebab apa sebab bumi Mekah yang Allah Taala wi aman selamat Cuba kita tengok tak. Bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman? Ingat tak? Dulu, hati. Hei penduduk-penduduk Mekah. Raja Abrahah. Besok mari serai nak putuh Kaabah. Nak khainak, nak bunuh orang-orang Mekah. Mu ingat tak? Ha, gitu. Allah Ta'ala wis kepada penduduk bumi Mekah dengan hatanya burung ababil adanya batu kecil-kecil lah di mucung dan di kaki mari tahu supaya kapat kapat terbang perai dah tahu bong bong bong bong bong kena gajah tu siapa ke jadi supaya daun dimakan oleh ular hacur habis kena kena orang tu hacur panahnya batu kecil-kecil yang ada di mucung burung saat ni dak aku wis kepada puak mung hei penduduk Mekah Ha, tu gitulah. That we are yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari segala jenis sebagai rezeki pemberian dari sisi kami. Ni tu heroyak ni. Masya Allah. Nak royak katanya bumi Mekah. Yang, apa? Ada segala-gala rezeki hadir ada di seluruh dunia. Beripungnya di, di kota Mekah. Nah, ha, saya buat soalan mudah-mudah. Budu ada tak Mekah? Ada. Betah jeruk ada dak Mekah? Ada. Cuma harga tak serupa lah. Betah jeruk kita makan di rumah ni dengan makan di Mekah harga tak serupa tapi ada dak? Ada. Nak ayat katanya segala rezeki yang ada di seluruh dunia Tuhan jamin siap-siap dah katanya ada di Mekah. Mu tak sadak bosah eh, orang Mekah. Nah, ha, tu sejak daripada zaman jahiliah dulu lagi. Tuhan beri kepada penduduk Mekah ni dengan adanya segala rezeki mari kau tu mari kau ni masya-Allah pakat berhipung situ mun takut gapo lagi kalau dia mun tak mun tak si mun tak si ikut ajaran Allah ajaran Nabi mun berasa katanya jatuh jiha kalau gimana rezeki tak ada ke nak makan tak ada kalau gimana ni tu hecok cong kepada penduduk Mekah pas kita pun kiah-kiah ambil sendirilah maknanya setengah-setengah orang dia duk fikir eh kalau dia aku turun Islam tak maju aku nampak gorak aku turut Islam dia duk berasa katanya kena turut pasang pasang orang-orang kafe kena masuk dengan orang-orang pasang mata tan tinggi tanak tinggi oh barulah nampak katanya hebat baru duduk sekali dengan orang Islam turut Islam hmm, nampak serabah pakai kain nampak supaya nak jatuh kain hmm, pakai puak-puak pakai selipar ha, dia duk berasa lagu tu Ha, ni, sebab tu kita jangan sama sekali fikir benda-benda yang dia panggil nanti nak turut otak, nak turut nafsu saja. Turutkanlah ajaran Allah, ajaran Nabi dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh lagi nak jadi masuk jumlah. Yo, ya, dia jawab situ. Kami telah menjadikan semua itu ni orang-orang kafir dia kecek lagu tu. Dan Allah Taala pun jawab katanya, yo. Ya, kami wi sungguh rezeki kepada ahli Mekah dengan tak biasa apa lapar dahaga kemarah siapa kau tak ada makan ni nak makan alhamdulillah tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur yalah walakin aktharuhum la ya'lamun ya bosan ni pasal tu hera walakin aktharuhum walakin aktharan nas Aksara artinya kebanyak ke. Kon suan yai. Tak tahu, tak syukur. Ha tu. Dan dok belakang. Go tu dok, go ni dok. Hak pasang ni. Hak molek-molek, dok belakang. Allah bosan dah. Eh? Sebab tu, kita ambil satu ayat daripada suratul qasas hari ni. Mari bubuh di dalam hidup kita dengan secara rekah ni saya katanya. Jangan turut nafsu. Tapi turutlah ajaran turut lakan lakan kata lagu mana walaupun khilah sikit sebanyak ulama tu ulama ni ulama tu ulama ni kita pakai makna namanya pakai kita kata kena pakai oh, jadi luah cara kita mikir leh otak-otak kita ni kena buka oh, jadi luah tok-tok guru mengajar babo mengajar jangan mengajar seorang ada 10 lain kita buka pun habis 10 lane ni orang buat jalan 10 lane mu nak pergi jalan mana boleh belakang jalan kau tepi sud jalan hok derah sekali ขวาสุดนะตัวโอเคหอกลามะยังงี้ดอกกีขวาโอเคหนอกกีเรือยังงี้ดอกกีซ้ายกามาเนี่ยนะตัวปากกปากกีบลักโก้งาจ้าลาฮุลวะอัคอุมะหนอกวุจะดีมาจูบุกเองงาจ้างาจ้างาจ้างาจ้าบ้านยกบอลสุดท้ายสักที kita ambil sah ni sudah. Apa edah gapo dok ngajar banyak? royak mazhab tu mazhab ni mazhab tu go tu go tu tu bosu sekali hmm, kita mazhab syafi'i tak sedut turut mazhab lain mazhab lain bukan mazhab kita masya-Allah ce katanya kalau lah ngajar lagu tu sepek sepek okey apa tu timbunya soalan kita mesti sangkat mazhab dak ha ni jadi besar lah masalah ni jadi masalah besar kita semua ni kena sangkat mazhab dak Sehingga orang tanya saya, ha, ni saya pehe katanya orang tanya tu dia tak reti. Dia tanya ustaz-ustaz, nabi ni mazhab gapo? Saya kata nabi-nabi. Mazhab tu dia dia, dia timbul lepas pada nabi mati dah. Lepas tu dia katanya kalau dia na, nabi tak sangkat mazhab, pas nabi buat amalan kena dah. Ah, siaplah kita kena duk antibai ah, so so so so so boleh jadi ya apa hal boleh jadi ya, tak apa wallah alam lah kita tanya ya tanya pun kita naik tanah nanti kita kena duk wayak gitu ya orang okay, zamir-zamir dulu dia ya, sangkat dia ya, berasa katanya dia kena duduk dalam mazhab ha, kita syafi'i hak ni maliki hak ni hanafi hak ni hambali tapi sebenarnya ikut kita nak turut mazhab mana-mana. Ha. Ikut nak turut mazhab mana. Saya misal mudah-mudahan jadi panjang pagi hari ini dah. Nak ayat katanya zakat. Ha ni sebut zakat. Zakat fitrah dalam mazhab syafi'i kita kena bayar hanya makan ni yang orang naik pratet nan-nan makan. Pak kita kan berah lah dah. Pak kita berah. Kalau turut mazhab syafi'i sungguh kena bayar berah. Tak boleh bayar duit. Tapi dalam mazhab Hanafi, soh dan dia sanap senun bayar duit lebih daripada bayar berah takdir katanya orang-orang nama Yusuf dia ya miskin, dia ya fakir orang-orang berah ke dia setambung suatu umur mari sore berah, mari dua berah berah, berah, berah Wey. duit tak ada sekat habuk kawan nak beli nak, nak beli laut nasi pun tak ada berah suatu umur ha. tengok, orang zaman dulu dia mikir lama orang mazhab Hanafi mazhab mula-mula sekali dia nampak katanya boleh tiap di antara duit dengan berah ataupun gandung kau jagung kau tamah kau apa pun lepas tiap duit ambil duit sini duit duit bismillah dengan niat zakatnya aku bui, maka mu nak beli baju raya kau beli lauk nasi kau beli apa lepas tengok apa kalau misal katanya kalau kita ngaji so ya kena keluar berah kena keluar berah Sungguh katanya berah. Orang pakat makan belakang. Makan nasi. Tapi keperluan hak lain-lain. Tak ada. Nak beli ke mana-mana. Kawai duit tak ada. Berah setambung. Duduk dalam rumah. Tiga pak guning. Ha, begitulah. Nah, panjang sikit pagi hari ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.